No, forget your action. I mean, I'll tell you, I, am, I don't accept your actions. All this is nonsense. නෑ ස්ටේඩියම් මේවා ඉදි වෙලා නැහැ. මේකේ සම්පූර්ණම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයත් මේක බැලුවේ නෑ මම 2016 දී කොහෙද ආවා මේක බලනවා huh? No, you forget your action. Mean I'll tell you. I am. I don't accept your actions. All this nonsense. ඔය කරන්න බැරි ඒවා මට කියන්න එපා. මම විශ්වවිද්‍යාලයක් කිව්ව නිසා බොරු රිපෝට් එකක් ගෙනාවා. මෙහෙම ආණ්ඩුව ගෙනියන්න බෑ. ඒකයි අපි මේ தත්ත්වයට වැටලා තියෙන්නේ. සතයක් වියදම් කරනේ සතේට වක් කියන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ මේ තියෙන යටිතල පහසුකම් කොහොමද ආපහු දියුණු කරන්නේ. ඒකට plan එකක් ඕනේ. ප්‍රමුඛත්වයේ අනුව මෙතන තියෙනවා practice track එකක්. ඒක ඉස් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ස්විමින් pool එක තියෙනවා, indoor stadium එක තියෙනවා. ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්් එක තියෙනවා සොකෑන් රග ග්‍රවුන් තියෙනවා බේස් බෝල් ග්‍රවන්ස් තියෙනවා ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් එක තියෙනවා දැන් ඉස්සෙල්ලා කොහොමද මේක දියුණු කරන්නේ මොකද්ද කොස්ට් එක විශ්වවිද්‍යාලය හදන්න ඉස්සෙල්ලා මේ යටිතල පහසුකම් හදන්න ඔව් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකයි ඔව් මේ දේවාසික පහසුකම් එකයි පිළිවෙලක් කරගත්තොත් එතකොට අපිට මේ කූලයක් හදාගන්න කයිසර් ඉන්ඩෝ එකයි. ස්විමින් pool එක හදන්න. බේස්බෝල් වලට ලංකාවේ වෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ. බේස්බෝල් ග්‍රවුන්ඩ් එක ලේසියෙන් මං හිතන්නේ ඉක්මනින් පුළුවන් එකක් නේ. එකම හදනකොට මම බැලුවේ අපිට පුළුවන් ද ප්‍රයිවට් අයට දීලා ඒගොල්ලට ස්පොන්සර් කරන්න කියලා ඒගොල්ලේ නමයි මේකයි ගහන්න. පුළුවන් සර්. අපිට සල්ලි නැත්තම් ට්‍රැක් එකේ හේම pool එකේ ඕන තැනක මේවා කරනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒකටම ඒගොල්ලට කියන්න ඒගොල්ලේ පූල් එක හැටියට ඒක දාලා ගෙනියන්න කියලා. දැන් බැලුවොත් සර් රොයල් එක පහුණාම මෙතනින් එහාට එක ටර්ෆ් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ සර් ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න. අපිට ක්‍රිකට් බෝඩ් එක කරන්න ඕනේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් දෙන්න ඕනේ මේ ස්කෝල ටික හදන්න සර්. ඉතින් අපිට ස්කෝලේ ෆවුන්ඩේෂන් එක නැතුව කවදාවත් ක්‍රිකට් ටික හදන්න බෑ. හෝමගම නුගේගොඩ මහරගම එක පැත්තකටවත් ටර්ෆ් ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ. ඕක ටර්ෆ් ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාලා රමත්තුමා රහදලා තියෙන ප්‍රැක්ටිස් ෆැසිලිටි එක දෙනවා නම් මම හිතනවා හොඳයි කියලා. ඒ පාසල් වල ක්‍රීඩා හදන්න කියලා වෙන මේ ළමයට ක්‍රීඩා වලින් අනාගතයක් නැහැ කියලා හිතන එක තමයි තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ ස්පෝර්ට්ස් කියලා වෘත්තියාභිමුඛ එකක් කරන්න කියලා ළමයි තෝරගන්නේ නැහැ සර්. ඒක නිසා ස්පෝර්ට් වලට අනාගතයක් තියෙනවා කියන එක තිබුණොත් ඒ ළමයි දිගටම ස්පෝර්ට්ස් වල ඉන්නවා. මේ උණයි බලන්නේ ඊළඟ අවුරුදු 15 තුලදී ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රීජනල් ඉන්ටර්නැෂනල් දිනා ගන්න පුළුවන් ඇත්ලීට්ස්ලා ගේනවා. එහෙනම් ඒ අයට ඕන ටික තමයි මේ අර්ජුන කිව්ව හැටියට අපි දාන්න ඕනේ. මම බැලුවේ හොඳම අය ඉන්නවා නම් ඕනෑම ගේම් එකකට best 100 primary එකෙන් පස්සේ නැත්තම් 6 නැත්තම් 7 වලින් අරගෙන ඒ කොබතුමාට වැඩ ගන්න ඒගොල්ලෝ ගෙනියන. ඒකට අපිට ගෙවන්න වෙයි එයාගේ හොස්ටල් ඔක්කොමටම. සර් කියන එක තමයි සර් අපි මුලදීම ඩෙන්ටිෆයි කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩකයා මේ ළමයා මොනවටද දක්ෂ කියලා. එතනින් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ සර් ඒක. එතකොට අර දැන් අපි අමතුමා අපි දැන් ප්‍රොවින්ෂල් ඩිස්ට්‍රික්ට් සිස්ටම් එක හදයි යනවා සර්. ඒක අපි ස්කූල් level එකටත් ගෙනිච්චොත් ඔර සර් කියනවා වගේ අවුරුදු 10යි 14යි ඇතුළතදී අපි ඩෙන්ටිෆයි කරන්න ඕනේ සර් ටැලන්ට් එක. ඒ ටැලන්ට් එක ගෙනල්ලා අපිට 180ක් බේරගත්තොත් 120ක් එළියට ගියට කමන්නේ නැහැ. එතනින් තමයි දැන් ලෝකේ අනිත් තැන්වල ඒක වෙන්නේ සර්. ඉතින් මම හිතනවා අපිට මේ වගේ ෆැසිලිටි එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ට්‍රේනින් ෆැසිලිටි එකක් දැන් ඉන්න තත්ත්වෙන් සර් අපි උඩට එන්න දැන් අර සාගලමතුමා කියන වගේ සර් අද අපි 100 මීටර රනටක් දෙන එක එකම කෑම එක වේට් ලිෆ්ටටත් දෙන්නේ ඒ කෑම එක. ඉතින් අර ඒ සිස්ටම් එක ඉස්සෙල්ලා යන්න ඕනේ සර් අපි මේ ක්‍රීඩකයන්ව වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ පාර අර සර් කිව්වාගේ අපි මුදල් වියදම් කරන්නේ නැහැ සර්. ඒෂියන් එකට යන්නේ අපි මෙඩල් දිනන්න පුළුවන් අයට විතරයි. අපි එහෙම ස්පෙක් එකක් හදලා සර් වෙනදා යන ගානට වඩා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අඩු කරනවා. මොකද නැත්තම් අපි මේ බදු ගෙවන මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වලින් අපි හැමදාම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් මුදල් දෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් අඩු කරා සර්. වඩා මැනේජර්ලා යනවා. ඒක ඒකත් හුඟක් අඩු කරලා තියෙන සර්. ඉතින් ඒව ඕව ටික නවත්තන්න ගියාම මැනේජර්ලට යන්න බෑ. මම බලන්නේ අපි එකතු වෙලා කොහොමද මේ තරුණ අය මේ ඔක්කොම අරගෙන අවුරුදු 10 ඉඳන් හැමතිස්සම අපි කොහොමද මේක උඩහට ගෙනියන්නේ කියලා. එක කෑල්ලක් පාසලක් නැත්නම් ඇකඩමිය. දෙවනි කෑල්ල විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇරෙට අපිට ඩිප්ලෝමා දෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඇසෝසියේට් ඩිග්‍රී එකෙන් ඩිප්ලෝමා එකෙන් පුළුවන් යන්න ෆයිනල් ඩිග්‍රී එකට යන්න. ඒත් මෙතන තියෙන්නේ බේස් එකයි මේකයි දෙකම ගන්න. ඉතින් මේකට නම යුනිවර්සිටි ඇන් ඇකඩමිද යුනිවර්සිටි කියනවාද ඒක හමන්නේ ඒ 10 ඉඳන් කට්ටිය ගේන විදිහට හදමු ආරම්භකේට හොඳ ගුරුවරු දාන්න අනික ඒ අයට දෙන කෑම වුණාද ඔක්කොම කියලා අපි යන්න ඕනේ මේ ගේම් එක කරනවා නම් දිනන්න යන්න ඕනේ නැත්නම් මේ ඔක්කොම වහලා යන්න ඕනේ බලන්න ඕනේ දැන් නෙමෙයි අවුරුදු 15ක් වෙනකොට 10න් 15න් අපිට ඉස්සෙල්ලා යන්නේ සවුත් ඒෂියන්. දැන් ඒෂියන් ස්ටෑන්ඩඩ්ස්. ක්‍රිකට් එකම ඔක්කොම කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එතෙන්ට යන්නේ. අපේ තියෙන ප්‍රොඩියුස් කරන්න. ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ නැතුව මොකුත් කරන්න බෑනේ.